Já começou! Bom dia! Tu, tu. Tum, tum, tum, tum. Tum, tum, tururu, tum, tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tururu. Bom dia, mundo! Bom dia, alegria! Vamos para mais uma sessão de treinos livres. É a minha primeira eh, sessão de treino de que como eu vi ontem. O mais baixo senhor que eu estou a falar. Vamos lá ver como é que isto corre. Hum, não estou com muitas expectativas. Mas... É lindo! Hum, hum, hum. Estás contente por ser o teu grande prémio de casa? De segunda casa, que tu agora já és luz ao português. Deus! Au revoir! Bonjour! Ça va? Hum? Ça va, bisou? Olhem isto! Adoro, adoro, adoro, adoro, adoro. Ai, adoro. Ai, está tão, tão estiloso. Nikita, não é esse o caminho, senhor. Bem, depois ficar no alcatrão que é assim tipo cinzento. As bandas vermelhas e azuis não é o sítio para ir. As voltas vão ser todas eliminadas graças à porcaria da curva 6 e dos track limits. Previsões. Não sei. Pro Maxo probotas. pro Pulprobotas. Eu vou, eu vou me arrepender de dizer isto. Uh, e depois Verstappen, depois Hamilton, depois Pérez, depois Norris, depois Sainz, depois Gasly, depois Leclerc. Eu não vou dizer mais nada. Vai estar tudo mal. Olha! Eu pus o Tsunoda na frente. Digo. Ai, Jesus Vasco, puxo. Puxo. Bolas. E logo na, que tinha mais pontos. Deixa eu ver o que aconteceu. O... Ah, ainda bateu. Ok. Wiggle, wiggle, wiggle. Tu, tu, tu, tu, tu. Wiggle, wiggle, wiggle. Russell com o melhor intermédio. Vamos só apreciar o Schumacher à frente do Russell. Por favor, e se ele passasse ao Q2? Eu acho que. Ai, fazia aqui já uma festa.

Sainz terceiro! Uh, ah, no, oh, Norris em oitavo. Pierce! Verstappen, tá Hamilton e Bottas. Ah, ai, o Pérez quarto. Sainz quinto, ok. Oh, o, Leclerc, o, o Ricardo não melhorou, ficou em décimo. Andar. Olha o boy, o Pérez está mal, mal, mal, mal, mal, Pérez, mal, Pérez. É ela é Milton. Ah! Oh, não! Mas que erro! Olha, mas o Sainz muito bom. Mas o Lutado E às está tantas vai ser penalizado, não por ter ido Não, para a não, não. Não, não. ele, foi é penalizado. Isso deu Olha o Leclerc também. Eu já nem sei onde é que está o, o, a ah, e o Land Mala. Holanda Land Mal, Land Mal. está a perder lugar. Está a perder o lugar para, até para o, para o Ricardo. Oh! Então. Landy, tu tem calma que os dois carros têm que acabar. Os Ferraris estão tão fortes. Não, até o Alonso atrás. Olha o Lando, olha o Lando, olha o Lando. Foi o Lando? Foi. Quer pressionar o, que, que, que, o, o Ricardo. Queria passar o Ricardo. Vettelzinho! <laughs> Sim, isto só com estratégias alternativas é comum, lá. Senão vai ser uma seca sexta volta e já é o quê? É desta? Anda, anda, anda Ricardo! Tu consegues! Oh. Não, não, não, não tocou, não tocou, mas Lando aproveita também! Vai! Não, não, não, não, não. É na entrada reta da meta, é? Não, por agora o Alonso tem DRS para, para o Ricardo. Pois tem. Não, não. Vou responder. Mas o anda Lando, anda Lando! Olha, e foi sem DRS! Como é que ele fez isto? Parece que levou ali um empurrão atrás. É sim, McLaren perdeu, então eles não deviam ter ficado atrás do Leclerc. Mas não. Má paragem para o Gasly. Não, deixou. Foi, foi. 3-1. Onde é que está a McLaren? Passa o... Oh, anda! Boa! Estavam todos a perder tempo com aqueles pneus. Boa! Olha, e conseguiu a Sainz também. Estão todos a perder tempo com aqueles pneus. Pois, o Leclerc é o grande vencedor. Dizer é time. Para dar tudo. Onde é que está o Max? Onde é que está o Max? Onde é que está o Max? Ai, passa, passa, passa! Anda, Milton! Ai, olha eles os dois com medo! Desculpa, Bisu. Agora é a altura da pausa. Está tão interessante a corrida. Queres que ponha pausa? Oh, Gasly, espera aí um bocadinho. Ah, ah, espera aí. Uh! Sainz, o Sainz a passar o Leclerc. Mas o Gasly também tem DRS Não, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Boa, boa, boa, boa. Mas agora o outro tem DRS. Maldito! Vai já, vai já, vai já para o pé do colega dele. Vai pôr o quê? Médios outra vez. Anda! Não deixes! Anda, não deixes! Anda! Ai, mais! Tudo bem. É que e os dois é tocaram. Aqueles pneuzinhos, foi pá, tens de ter calma. oh tio. Mas é que é os, os dois. Os dois tocavam-se. Já está. Pronto, está bem. Ou quem é que está a investigação? Porquê? olha Deus. Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. Ah, toda a gente. Ah! Tu não batem palmas? Ah! E bate palmas! Mereceram os dois ganhar. Max mereceu mais. Verdade, foi um, grande, foi um bom grande prémio de França.